花よきれいとおだてられ咲いてみせればすぐ散らされるバカなバカな し定め悲しと諦めて泣きを見せればまた泣かされる女女女涙の恨み節真っ赤な バラにゃトゲがある刺したかないが刺さずにゃおかぬ燃える燃える燃える女の恨み